кубиктин траекториясы ар башка учурда ар кандай экенин көрүп турабыз бирок дене бир эле бийиктиктен түшүүдө оордук күчүнүн жумушу бийиктиктердин кемитүүсү аркылуу табылса анда кубиктин кинетикалык энергиясы траекториянын аягында бирдей болуусу керек эгерде биз сүрүүлүк күчүн эске албасак ар кайсы учурда ылдамдыктын багыты ар башка экенин эске алалы